ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ ਛੁੜਦੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੜੀਏ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗਵਾਨੇ ਤਾਰੇ ਅੜੀਏ ਜੋ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਨਾ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਕਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਬਣ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁੜਿਆ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਹਵੜਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇਂ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਚੱਟ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੋੜੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਸੁਪਨੇ ਆਵਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹਫਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਰੇ ਆਏ ਸੱਚੀ ਗੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ